Oh guys, jangan mengenali Piska. Ya. Ah, okay guys, lah. aku Daniel. So welcome to the escape. So tadi kita orang nak buat simple vlog. Kita orang just nak chat tu semua kalau kita gitu. Atas tu ada ada apa? Ada sumpit-sumpit. Ha, tak dicat lagi dan kita nak layer ni. Layer balik. Ada kat dia buat. Ada kod. Ada kod uh, ah, kalau putih dan ah, akan tancap lah. Guys, Layan montage Peace Suara itu Untuk laksanakan rutin yang sebenar Sejikan Menyucikan Menyucikan Korbankan Mengorbankan Tanpa terdetik fikiran Nasi kita Hidup sedetik Jangan lepaskan semua saya pagi lupa sampai nak suruh bertenggu Hingga selalu terbuka indah panjang indah menentu Emosi sudah merasa yang manis tanis hati lampu Menitermu cara tangkis hingga faham pada nafsu aku Jadi apa masih hidup di bumi dah agak terkenal Sedangkan mereka tadi terkenal Mongolia eh. Cantik rambut cantik cantik Cantik cantik <laughs> Aku dah potong rambut ha, Aku dah potong rambut So adalah progress dalam lebih kurang 70% Dan kita orang akan eh, Ui, Cantik dulu lighting sikit Ui sembah sembah sembah Lepas kita orang kena cat kat luar Sekejap aku bawa korang lah tour dekat studio Eh studio lah kat dapur Let's go let's go besar Dia dekat luar ha. Tak cat lagi <laughs> Okay kat sini ada toilet tau Aku tengok ha. Ada toilet untuk, untuk studio aku lah Dan kat situ ada bilik Bilik baru tambah Dan Then This is the kitchen As you can see Kau korang boleh nampak Amar tu? apa The first time you <laughs> minum ais, apa? Coca-Cola dengan ice cream dia cakap feeling dia sedap, enak So guys Aku rasa vlog ni tak panjang Sebab aku tak record kita orang pergi potong rambut Amal pun dah potong rambut Elok-elok jadi orang tua, sekarang jadi orang muda lah So guys, layan video ni Kisah darah Homeless Homeless bos Cuba gundalah kesempatan dari langkah ini Tekatkan azam demi untuk ibu kota sangat tangan ku jika benar kau sudi Seandainya kau pun tak cari makan Mungkin tak boleh dalam hidup Las <laughs> las las paling kuat. Dah cukup cukup cukup. Kau berbeda laku dan bicara Seandai kau tahu apa yang menanti Pasti kau ubah detik untuk gerak nanti Okay guys, sekarang dah pukul 6 lebih Kita orang start daripada pagi tadi Sampai pukul 12 lebih lah 12.40 dan pukul 1 lebih tu kita orang pergi potong rambut kan dan sekarang kita continue nah alhamdulillah dah siap dah sikit lagi ha. aku cat colour dia nak code colour dia fluorescent <laughs> green sekarang aku dah serius penat gila Aku nak siap-siap semua dah uh, Aku tahu vlog ni membosankan Quiet bored Quiet boring So ni ya. lah. Rasa nak tengok-tengok je Tak nak tengok sudah skip je So guys aku Aku akan end video sampai sini So guys don't forget to subscribe Like, comment and share I'm Daniel Let's keep in the house Peace Assalamualaikum Support us to keep um, Untuk kita orang reach 2000 subscriber pula So yeah Bye Assalamualaikum Bye